A terceira batalha começa o prazo ou três minutos. Ai, vamos soltar o fire! Silêncio, por favor! É o primeiro fundo! Braza! Sabe como é que isso funciona? O banho pode ter a dúvida! Tu, Alan, Duarte, estão prontos? Trovoada, está Família, estão prontos? um médico ético. Pelo amor de Deus, eu queria começar a me médico, mas coisas aconteceram. Agora é

meteu a selecionado, por esse um Então, então o que eu vou fazer comigo? Então o que eu vou fazer comigo? vai ser pior que um choque técnico. I'm not the fire O teu programa será tu técnico, sou técnico. Pode fechar essa sala. Será que o meio do novo simétrico coético. Você tem o atraso, um erro geométrico conético. A audição das pessoas ao meu poder fonético. Sou mexido, eu sou do criança, puxa um arco. Deixe logo fechar. Yo! Yo! Sou técnico, sabe a minha espada que divide o meio do mundo simétrico. Como é Você tem quadrado, isso foi um erro geométrico, conecto. A omissão das pessoas ao meu poder fonético. Sou mestre, tu és um matreco. Chutão, puxa um ato, continuo no Ah não. tudo virá chegar aqui para o assinar. Lá eu não fiz, mas cá sim, não sou quem. Vai perder dinheiro quem queria apostar. Porque tu nem és jogador. Quem foi que te meteu? Quem foi que te meteu naquele teu lugar? Trovoada, trovoada, não sei que raio faz na minha circunferência, mas será um prazer te eliminar. Aqui não vamos apostar agora. Por isso, diga o que quiseres. Contigo eu nunca vou me preocupar. Sem Deus que eu estou acima do globo e uma simples responsabilidade da atmosfera nunca vai me preocupar. É Cada que né? minha neste sábado vai sentir como se fosse só como um morto. Já que na semana só te mataram no sétimo dia, adventistas nem ver o foco do ponto. A batalha não, é a batalha não é começou, mas já está no fim. Logo no jogo, deixa eu ver. O dragão, ele fugiu. Porque sabia que era eu que cuspi fogo no fogo. Não é jogo doido. Não é jogo doido. Sinceramente, eu sou um louco, pouco curioso. Trouxe terror, literalmente. Eu sou um monstro todo furioso. Então, você vai levar a frente 10 a 6. Se nas batalhas eu mais como Dom Barroso, nunca se percebeste? Eu disse, vamos ver a frente 16 nas batalhas eu março como Dom sempre Então não posso dizer que esse aqui está doente. Tempo! Palmas do Brasil! Yo, yo, yo, organização, obras para, águas para o palco, organização, águas para o palco, né? Organização Águas para o Palco. Ok, ok, ok. Vamos lá, é o primeiro round do, do Trovoada dois. Ok, vamos dar é seguimento com Trovoada Um, dois, três. Entrega! Yo. Estão ouvindo bem? Se vocês bem se lembram, eu devia estar aqui a batalhar contra o Hepatio Zoano eu já tinha tudo preparado. Barra, cinto, chinelo, até tinha uma gangue. É que dizerem que aquele jovem é rapper e tem algum tipo de talento, são coisas que na minha cabeça não cabem. Mas ainda bem que vai cagar para as batalhas e abrir uma banquinha de M-Pesa doces de crédito. Que ah, é isso que os xingondos fazem. enquanto, enquanto a ti disciplina, acataste maus conselhos, vieste com a intenção de ganhar, mas como é que confias num gajo chamado Fly? Não vês que está a viajar? Criança mal criada, tu ainda mata bichas com fanta. Traz a minha menina, teu tempo está quase no fim, sozinha, seja franca. Por isso é que não consegues chegar nenhuma dama e as suas mãozinhas estão cansadas de tantas. Enquanto o peito desde negras, mulatas, enquanto o peito desde negras, mulatas. Enquanto. Já viste? Até pegas francas. consegues pegar nenhuma novinha. Por isso é que o Fly mexeu os pais na RRPL e te deu uma coroa. Aqui não vai apanhar por As mais anos do que eu, por isso sagradas. Isso